soy ningún campeón, tampoco soy magnate, pero te invito a caminar, a disfrutar esta tarde, como lo hacía Salomón, como lo hacía Marley, una simple conversación, sin intereses materiales.